Анапа. Рай для пляжного отдыха любого русского туриста. Тихие пляжи, живописные виды, тихое море, пока не придут барабульки. море крови и расчлененки, которую мы вам не покажем, конечно же, не столько из-за бюджета в 10 рублей, сколько из-за рейтинга PG-13. Барабульки! О боже мой, о боже мой. Надо позвонить одному моему старому знакомому. Так, сейчас. Сейчас. Э, Алло, друг! Алло! Генерал грузинской армии слушает! Это кошмар! На нас напали барабульки! Нам очень нужна помощь! Из-за этих барабулек отказываются ехать артисты, а мы под них уже построили целую аллею славы! Барабульки — это не по моей теме! Однако я могу вам прислать отличного ученого, который вам точно поможет. Закрученный сюжет, интрига, саспенс отсутствуют в этом фильме. Барабульки! Господин ученый, объясните мне, пожалуйста, куда внезапно они все исчезли? Прям все, вообще все! Ну, я запустил в море пираний. А откуда они у вас? Отсюда. Ну да, это решение ото всех проблем в этом фильме. По мотивам бестселлера Аркашки. Барабульки. И да, Несмотря на название, мы этих барабулек вам не показали и не покажем. دهب أه.